you này nhưng Kan niet meer hoor. heb ik een Maar is het zo klein. Ja, ik kan hier niet zo onder. het is En nog Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat. Moment, moment. Das geht schon ordentlich schnell, oder? Das ist schon geil. So cool. Leute, geht's ab. Digga, das ist so heftig geil. monkeypox.